video en esta segunda sección con Gustavo. Soy Gustavo. Estamos aquí en el Museo de Antropología e Historia y vamos a ver todas las salas. Comenzamos. Quizás hay un poco con gripa. En realidad no es gripa, es alergia. Bueno, por el momento comenzamos. tem sido um sim como restos fósiles, ¿no? Algo parecido. Ah, pues son los estratos del tiempo. O mejor traducían ¿eh? The Layers of Time. Ese año se había considerado que algunos fósiles antiguos de Europa pueden pertenecer a una especie intermedia entre los últimos Homo erectus y los primeros neandertales. Sin embargo, la mala conservación de los materiales, la dificultad en la asignación de una edad absoluta, recibe. Anteriormente, <clears throat> los hombres, y quizás ya lo sabrán, eran nómadas. cazando un mamut. a sacar este agua? Mm, ya un colmillo de mamut. a los posibles, al esqueleto encontrado en el talismán. Todo esto se ve que era la megafauna de, de aquellos tiempos prehistóricos. Esa sala fue la primera, la primera a la que entramos. La siguiente sala es la de Teotihuacán, a continuación entraremos. So they dance the way they interact people, the way they move, you know, they are giving movement to that different level and also the people that one piece over here, they represent the area. From information provided by burial's associated artifacts, we can deduce various activities which were probably conducted by the living. One activity of importance at Lalipo was carried out by the shamans, who performed magical religious rites. See? Digamos que yo soy una persona que, que solo quiere, que, que anda solo siempre. En pocas palabras, soy independiente. Ese es salto. Es maravillosa esta exposición. is warm food that exhibitions. Igualmente, las instrucciones del grupo bueno. Eso fue eh. bueno, eso fue el, recorrido por la segunda sala. Continuemos nuestro recorrido. Entremos a la tercera sala, que es la crónica de, de, Tenochtitlan. Entremos a la sala y recorramos. Comenzamos. Como decía, ya recorrimos la segunda sala, entramos a la tercera sala que es la crónica de Tenochtitlan del imperio azteca. Sin más por el momento, comenzamos este tercer recorrido por esta gran sala. Quiero recordar que aquella vez que, que su dios Huitzilopochtli les dijo que el águila, donde, donde estuviera un águila devorando a una serpiente, ahí se fundaría la gran Tenoch. Ahí sería la gran Tenochtitlan. Así fue. voy a decir más En el preclásico, clásico y postclásico de Mesoamérica, en diferentes pueblos, diferentes culturas norteamericanas, más de 400 dioses. Y cuando llegan en pocas palabras, la religión era politeísta. Al ver la religión que ellos practicaban politeísta, que no era la misma de católica, y que no hablábamos el idioma que ellos, decidieron poner cruces, iglesias, arriba de todos los sitios arqueológicos. Y por eso se lleva a cabo la conquista de nuestros pueblos la gran maqueta de Tenochtitlan. Y este que tenemos enfrente es un refugio asociado al fuego y un fuego asociado también al agua. Una canoa azteca. Y este que tenemos del lado de Estamos recorriendo la segunda sala, <clears throat> digo la tercera sala del Museo de Antropología e Historia. Esa era una, era una parte de la alianza. Pero si quieren saber más sobre Tlatelolco, vayan a la zona arqueológica de Tlatelolco. Los aztecas se puede decir que eran, una, eran grandes soldados militares. Esto es maravilloso. creo que este va a ser el más, más largo recorrido que hago por el museo. El penacho de Moctezuma, sí. Hasta este momento hemos recorrido tres salas y llevamos 24 minutos 13 segundos recorriendo. Nuestra siguiente, nuestra siguiente sala es las culturas de la costa del Golfo. Comencemos el recorrido. Ahí tenemos como ejemplo la cultura olmeca, o sea, la cultura madre. Que estudios dicen que todas estas culturas tuvieron interacción, interacción, con, la Atlántida. Y es posible que sí, porque si nos vamos a, Tule y Hidalgo, Encontramos a, los talpoltecas y zapotecas, figuras que, pertenecen a la ciudad de la Atlántida. las tres principales de, los, de las ciudades de la cultura Olmeca que recorren la primaria me dijeron fueron tres zapotes, tres... Ah, no, esas son las ciudades de los mayas. <laughs> Tuvieron muchas ciudades importantes los toltecas, al igual que su arquitectura. Estamos en las afueras de la sala. En nuestros 27 minutos y 14 segundos. Esto es maravilloso. regresamos a, vamos a ver cómo estaba ubicada Vamos a ver cómo estaba ubicada la costa del Golfo en aquellas épocas. El mapa Llevamos 28 29 minutos y ya recorrimos la tercera sala. La cuarta sala es la siguiente. Comenzamos. y la sala es la de los mayas. Y nos aquí entrando nos dan, empiezan a dar una introducción. Guatemala found inside a stone. It's the famous, the iconic stone number 31. The replica of Stella 31 is information by the about the divine. And according to language, that around Father, de estar hablando unas cosas se me secó la Y estamos aquí lo que podría ser como una entrada. Como una entrada o no, como. Ok... Necesitaría ir a ver. pero creo que no se puede pasar. Si quieren algún recorrido guiado por esta, por este museo, pueden solicitar el servicio de guías de turistas. Comencemos con nuestro recorrido independiente. Como decía, yo, yo soy independiente. Me gusta estar grabando cosas solo. Solo. Y como ya dije, como ya escucharon, si quieren un recorrido guiado por guías turísticos, los pueden solicitar. Sin más por el momento, continuamos nuestro recorrido. Este es el dios de los mayas, del el Chacmol. hemos recorrido las, la, cuarta sala frente a la de los mayas. Nuestra siguiente sala es las culturas de Occidente. y Más por el momento, continuamos con nuestro recorrido por el Gran Museo de Antropología e Historia. una sala que ahorita está un poco Como ves, es una zona un poco sola, donde casi no hay gente. los tarascos. Un momento, como que falta... ...en la de los zapotecas también. Este es parecido al chacmol de la cultura maya. viagem. Minha parte centro infraestrutura estava estado de Zacatecas. hemos recorrido casi todas las salas, hemos recorrido las, todas las salas del Museo de Antropología. Y nuestra última sala es las salas de etnografía. Y va a ser nuestra última parada. Comenzamos. Puedo deducir que esta exposición por el Museo de Antropología es fascinante Ha sido mejor que se llamaran los, los pueblos indígenas y demografía indígena. Antropología física. Estas son los indígenas de facto. ¡Qué interesante. Sí lo dije, sin sí es como 1800, 1800. Siglo XX, 1900. in here. En esta última visita por este recorrido <clears throat> llegamos al final de nuestro recorrido. Y nos vemos en el siguiente video.